¿Alguna vez has preguntado cómo Undertale es capaz de transmitir tanto con sus personajes? Pues mucha culpa la tienen los diálogos, y es que muchos tienen una manera de comunicarse propia, y eso es gracias a la magia de los typers. Seguro que os habéis fijado en el efecto mecanografiado en el que las letras van apareciendo de una en una. Pues esto está controlado por un typer, que es un conjunto de variables que contienen todos los datos de cómo se generan esos diálogos. La velocidad a la que se escriben las letras, su color, su fuente, si tienen algún movimiento especial... Si esto lo aplicas a cada personaje importante para que tenga una manera de hablar y un ritmo único surge la magia. Algunos ejemplos son Papyrus con el Typer 74, Redacted con el 34 o Gaster, que usa el Typer 666. Pero esto de los Typers no se limita a Undertale. Tobias Zorro también lo está haciendo en Deltarune, y encontramos algunos casos muy curiosos, como de nuevo el Typer 666 en la introducción del juego o el Game Over, o cuando descartamos a nuestro Vessel, el desconocido Typer 2. Te dejo mi vídeo sobre las conexiones de Deltarune con Gaster en los comentarios, así podrás preguntar a tus amigos